Una más, otra más, quieres más Tengo, I'm the one, the only one Que le da de todo Voy a 100 por hora como el GTA Now I got the flow like the USA Look the fucking size, no funny yeah a hacerlo caro porque sale así Voy a 100 por hora como el GTA I got the flow like the USA no me llama, creo que la perdí Sepa dónde van, yo ya estuve ahí Ey, no están jugando, creen que vuelan recto pero sé que están bajando Escondí en tu cama por si alguien te está mirando La vida muy mala pero se te está pasando La, muy mala pero se te está pasando La, vida muy mala, la, una más, otra más, más, tengo I'm the one, the only one Que le da de esto Voy a 100 por hora como el GTA Now I got the flow like the USA Look the fucking size, no funny yeah. Voy hacerlo caro porque sale así Voy a por hora como el GTA Now I got the flow like the USA eso no me llama, creo que la perdí Sepa dónde va, yo ya estuve ahí Sepa dónde va, yo ya estuve ahí Sepa dónde va, yo ya estuve ahí